Dlaczego jednym biznes usycha, a innym rośnie? To tak jak w przypadku choinki z donicy zasadzonej w ogródku. Mój znajomy co roku z powodzeniem sadzi bożonarodzeniowe drzewko. Pytałem go, jaką ma tajemnicę. Czy jakieś specjalne nawozy, czy dobra ziemia, zraszanie. To nie wystarczy, odparł. Kupując, zawsze sprawdzam, w jakim stanie są korzenie. Od tego najwięcej zależy. Przy kiepskich korzeniach nie ma ratunku. Jak często mamy podobną sytuację w biznesie? Gdy firma nie domaga, zraszamy ją spotkaniami motywacyjnymi, nawozimy szkoleniami, urzeźniamy ziemię premiami, a biznes usycha. Dlaczego? Bo może nie dotknęliśmy źródła problemu. Może korzeń nie domaga w strategii, strukturze, systemach, stylu zarządzania, kompetencjach, pracownikach lub wartościach. Szukajmy głębiej. Miejmy odwagę dojść do praprzyczyny naszych problemów i ją uleczyć. Zatem nim zaczniemy kupować odżywki i nawozy oraz obficie podlewać nasze drzewko, to dotknijmy korzeni, by uzdrowić nasz biznes. Metoda pięciokrotnego dlaczego jest sposobem dochodzenia w pięciu krokach do rozwiązania. Czasami już w drugim, w trzecim kroku znajdujemy rozwiązanie. Pięciokrotne dlaczego pozwala nam odejść od pozornych rozwiązań i zejść do źródeł problemów. Przekonaj się samodzielnie, przy najbliższym problemie napotkanym w pracy czy w domu, Zadaj pięć razy pytanie dla...